paar kurze, ich mache hier Experimente mit ihm. Yes, we, we do it. Yeah, yeah, yeah, we, meine Energie, Jonas, komm mal. Komm mal hier. Komm mal. Ja, ja, ja, ja, ja. Ich leg dir. Abkürzung, genau. Sollen ihn für unsere Experimente missbrauchen. Wir werden ihn behindert machen, hier. Hier ist der Mann, Tausendmal, wir schmeißen jetzt Robin über die Brücke. Tausendmal. Ja, ja, ja. Das schon.